Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kutazama Ongea Nasi. Naitwa Mariam Sleman, nyuma kamera ni Asma Ramadhan. Siku ya leo katika Ongea Nasi imekuletea swala zima la mahafali ya wanafunzi wa madrasa, na wewe utapata kuona matunda ya wanafunzi hao, lakini pia mahafali yao jinsi yalivyokuja katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na mpenzi mtazamaji, kama ni nilivyokuambia hapo awali, ongea nasi imekuletea kitu cha kipekee kabisa kupitia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wacha tuone kitu gani ambacho tumemurika siku ya leo. Tuko na bibi hapa, yeye atatuzungumzia zaidi. Ongea nasi leo, ataiambia nini kwa hapa tulipofika alipo. Asalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Habari za majukumu? Majukumu salama tu, tunaendelea nayo na majukumu yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa faida ya watazamaji, tunazungumza na nani hapa? Mimi jina langu Mwanajuma Shindano Kondo, ni mkazi wa Amani. Ndio. Na je, katika hichi chuo tumekuona nao umehudhuria hapa, je, umehudhuria akiwa kama wewe ni nani? Mimi nimehudhuria, kwanza ni mzee wa mtaani, halafu la pili na wanafunzi humo ndani wanaosoma, halafu ni mhamasishaji wa hichi chuo, kwa sababu kwa mara yetu ya kwanza ndio kwanza tunafanya maghafali kama haya unayoyaona. Na mahafali haya mmeyafanya kwa dhumuni gani, labda ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tumeyafanya kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile vile kuhamasisha watizamaji kuwa tunacho chuo na kinahifadhisha mambo kama mnavyoyaona haya. Kwa hivyo tunawaita tuna wenzetu walioko huko mbali, wanatutizama, wanatusikiliza, waje kuleta watoto wao amani msikitini hapa Madrasati Imani Islamia. Na mpenzi mtazamaji, huyo ni mwanzilishaji wa chuo, naye ametuzungumzia kwamba wameanzisha mahafali haya, lakini pia ni kwa kutangaza chuo chao na kuwapa wito wazazi ambao wana watoto wao majumbani kuja hapa ili watoto wao wakaweza kupata mwangaza wa duniani na kesho akhira. Tukiendelea mbele, mpenzi mtazamaji, tupo na ukti wa madrasa hii, naye aweze kutuzungumzia kusudi zima kabisa la mahafali haya asalamu alaikum. Salam. Kwa faida ya watazamaji tunazungumza na Ukti nani? Ukti Asma Madini Haji pamoja ni katibu wa kamati ya madrasa Imania Islamia iliyokuwa Amani Zanzibar. Na mahafali haya yanayoendelea, mlikusudia kuyaanzisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Haya mahafali yameangukia ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu tume, tulikuwa tumeweka kupafoma wanafunzi shanifahamu, tujue lengo la wanafunzi liko wapi, wanafunzi wanahitaji nini, na wazazi waone jinsi ya walimu kitu gani anafundisha mwalimu. Lakini alhamdulillah, wenyewe wenyewe umejionea wanafunzi mashallah, na wazazi wamekuja mashallah, na walimu wetu mashallah. Mungu awabariki kila, kila laheri. Alhamdulillah kwa hili tumefanikisha, tumeweza, kwa maana hatukufanya kwa ufahari, ila kwa Waislamu wote, jinsi gani mwanafunzi ama mtoto anatakiwa au vipi, alelewe kwa mazingira yepi, alelewe kwa misingi tumeona na tumejionea, tunatakiwa tulee wanafunzi ama watoto wetu kwa misingi ya Kiislamu. Kama wewe kiongozi wa madrasa hii, lazima kila sehemu kuna changamoto zake na kuna faida zake. Ni changamoto gani ambazo zipo na wazazi nao wakaweza kuzijua kupitia katika kipindi hiki? Changamoto zipo kwa wazazi, kwa sababu unaweza ukaikisha kikao cha wazazi, wanaweza wakaja wazazi kumi na mbili ama wazazi kumi na tano bila dharura yoyote. Mzazi anakuambia ah, utakuja kunambia mwanafunzi, lakini tunashukuru Mungu tunaenda nao wanafunzi, alhamdulillah. Na kwa upande wa ushauri wa wazazi, unawashauri kitu gani waweze kuhamasika zaidi na waweze kumfuatilia mtoto chuoni ipasavyo? Kwa ushauri wa wazazi tushikamaneni, kwa sababu mwanafunzi peke mwalimu peke yake hawezi isipokuwa mzazi. Tutaposhirikiana mwanafunzi, mwanafunzi mzazi na mlezi vile vile, basi tunaenda vizuri tu, na ukiona tunafika mbali kabisa. Tutafanya mahafali kuliko haya zaidi, kwa sababu ndo kwanza tunaanza. Mungu atupa nguvu, alhamdulillah, na tutaendelea na tutaendelea kwa business lao, lakini mashirikiano ya wazazi ni madogo. Tunaomba wazazi wanatusikiliza muda huu, wanatutizama changamoto ambazo wana kupambana nazo, lakini pia naye vile vile ametilia mkazo kwa wazazi zaidi kumfuatilia mtoto madrasa, maendeleo gani ambayo anaendelea, lakini pia kumzuia katika vikao hivi. Mambo hayo yote mtazamaji umeweza kupata kupitia katika kipindi chako cha Ongea Nasi siku ya leo, ikiwa tupo katika mfungo mtukufu wa Ramadhani. Tukiendelea mbele, wacha tuongee na ustadhi naye aweze kutuzungumzia zaidi vipi madrasa yao wanaiendesha na vipi walipanga kwa ajili ya haya mahafali. Assalamu Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, tunazungumza na ustazi nani? Tunazungumza na ustazi Abdul Qadir Sadiki Ramadhani na ni miongoni mwa walimu ambao au maustadhi wanaofundisha katika madarasa hii ya Amaniyatul Islamia. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumejalia jambo hili au ambaye amejalia jambo hili kuweza kufanikiwa, kwa sababu halifanikiwi jambo lolote isipokuwa kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa ajili hiyo sisi tulipanga yeye ndio ambaye amekamilisha. Kwa hiyo alhamdulillah, changamoto zinazopatikana katika kufundisha ni nyingi nafikiri jamii yenyewe inafahamu kiasi gani maustadhi wanapitia tabu, kiasi gani ma, maustadhi wanapitia shida mbalimbali mbali. Alhamdulillah, jitihada zinafanyika katika kuwafunza watoto, lakini ndo matoke, na matokeo yake au matunda yake ndo kama hivi yanapoonekana hapa kwa niaba ya kuweza kuwapa nini, kuwapa hamasa wazazi wajue kwamba watoto wao hali ya kuwa nasoma na vilevile wanachokisoma sio kitu kibaya. Kwa ili mradi kuweza ili mradi kuweza kuwapa nguvu wazazi wasiweze kuwatupa mkono maustadhi. Leo hii alhamdulillah, wazazi baadhi yao, sio wote, baadhi yao wanakuwa wanashirikiana na maustadhi au wanawapa nguvu maustadhi, lakini tuseme aghlabu ya hali walio wengi zaidi wanakuwa wanawatupa mkono maustadhi, hawezi kuwashirikiana nao, na hali ya kuwa tujue kwamba ustadhi ana daraja kubwa katika kumlea mtoto. Katika kitabu kidogo cha Adabul Akhlaqi, ustadhi amepewa kuwa ni mtu ambaye ni kuliko mzazi, na maana yeye ndio ambaye analea roho ya, mwana, ya mwanafunzi au roho ya mtoto. Mzazi amepewa daraja ya pili. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho ndio inayofanya mwanadamu akawa akawa akaweza kuitwa mwanadamu. Pasina roho mwanadamu asingeweza kuitwa nani? Mwanadamu. Kwa hiyo kwa ajili hiyo ndio maana maustadha wakapewa daraja kubwa. Kwa hiyo tunawasihi tuna, tuna sana wazazi ambao wana watoto wao wanataka kuwasomesha dini, kwanza waangalie maustadhi, kwa sababu jambo la kwanza, pasina kukaa na ustadhi vizuri, pasina kushirikiana na ustadhi, hakiwezi kuwa jambo. Mwanafunzi anapotaka kusoma, kwanza kuna mambo matatu ambayo yanatakiwa yazingatiwe kwa mtu yoyote ambaye ni msomaji, awe ni msomaji wa dini au ni msomaji wa kawaida. Jambo la kwanza, apatikane mwanafunzi mwenyewe ambaye ni tayari anakuwa tayari kusoma. Jambo la pili, apatikane mwalimu ambaye anakuwa anamfundisha yule mwanafunzi. Jambo la tatu, apatikane mwalimu ambaye, apatikane mzazi ambaye atakuwa anafanya anamshughulikia yule mtoto. Sasa kimoja kikikosekana kati ya hayo, ndio matokeo yake mtoto haendi mbele, matokeo yake mtoto hawezi kupata elimu ya dini au elimu yote ile ambayo ameikusudia. Kwa sababu gani? tunaposema ustadhi, anaweza kapatikana mwanafunzi na mzazi, lakini ustadhi akawa hayuko tayari kumfundisha mzazi, akumfundisha mwanafunzi, itakuwa vipi? Matokeo yake mwanafunzi anakuwa na muda mrefu pasina kupata elimu. Lakini vile vile anaweza akapatikana mwanafunzi na mwalimu kuweza kumfundisha yule mwanafunzi, lakini mzazi akawa hayuko tayari. Hasa mwanafunzi atasoma vipi? Kwa sababu kuna ada inatakiwa, kuna kununua vitabu vinatakiwa, yote hawezi kufanya mwalimu wala hawezi kufanya mwanafunzi. Yote hayo inabidi afanye na wazazi kuweza kufanya nini, kuweza kumwendeleza yule mwanafunzi. Jambo la tatu ni mwanafunzi mwenyewe atakapopatikana mzazi akapatikana akapatikana na mwalimu, kama hakuna mtu wa kumsomesha, elimu itakwenda wapi? Kwa hiyo lazima patikane na mtu wa kumsomesha lile jambo. Kwa hiyo ikhwani fillah, tukumbushane ya kwamba swala la kusoma ni jambo ambalo linahitaji msharaka, kushirikiana, kwamba likipatikana jambo jingine na jambo jingine lazima liwepo kuweza kukamilisha jambo, kwa sababu kuna mambo ambayo hayawezi kukamilika mpaka yaweze kuwa sawa, mfano gari Gari haliwezi kuita gari kama hakuna matairi, kama hakuna injini. Lazima vitu hivyo vishirikiane ili liweze kuitwa nini? Gari ndio inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo, katika mwanafunzi kusoma inahitajika ushirikiano baina ya wazazi na baina ya wanafunzi na baina ya walimu, tena ushirikiano mkubwa zaidi, hasa hasa sasa hivi kipindi cha sasa hivi tunafahamu ya kwamba kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea dhidi ya maustazi, hakika kama masuala ya udhalilishaji na mengine kawaida. Kwa, kwa, ajili hiyo maustazi wametupa mkono kwa kuonekana kwamba ni watu ambao wanachochea mambo hayo ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kuadhirisha watoto. Lakini hapana, tusiwe na imani hiyo kwamba Waswahili wanasema hujafa hujaumbika, kwa sababu hakuna mtu anayetarajia, mtu mwenye akili zake au ustadhi aliyosoma zaidi akatarajia kuwa anaweza kumfanyia mwanafunzi kitendo hicho, isipokuwa tu hafanyi, hafanyi mtu jambo isipokuwa taufiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mambo hayo yanakuwa yanatokea, tunasema ni bahati mbaya, pengine ni maustadhi ambao wanakuwa hawajapanga au wengine wanakuwa wanakusudia wanazingishiwa katika masuala hayo. Kwa hiyo tusijikite sana kuamini ya kwamba maustadhi ndio ambao wanasababisha mambo hayo kuweza kutokea. Cha msingi kwanza, tushirikiane na, na wanafunzi na walimu kuweza kuwaendeleza katika swala zima la kuwafundisha. Kuendeleza kwenyewe ni vipi? Kwanza ipatikane lile jambo ambalo litamfanya ustadhi aweze kuwa hai, bimaana aweze kuishi. Mwanafunzi mwalimu hawezi kusomesha hali ya kuwa na njaa, kwa sababu ustadhi siku zote mtu halipi, ustadhi halipi kwa sababu ya kusomesha elimu Hilo kwanza litambulikane. Ustadhi anapewa, unapomchukua ukamwambia bana, nifundishie watoto wangu Kufun, mtu kisoma elimu elimu yako utaenda kuulizwa kwa nini hujaisomesha. Sasa ukipata muda wa kusomesha elimu utaisomesha, lakini kwa nini ustadhi anapewa pesa ya kuweza kunani, tunasema vile ni ada au kumpa posho? Kwa sababu gani? Mmemweka ustadhi muda ambao hawezi kwenda kutafuta riziki yake. Sasa bimana mnamlipa kwa muda wake, hamlipi kwa elimu yake. Kwa hiyo bimana ustadhi hawezi muda, hapati muda kutoka asubuhi, anaingia darasani kuanzia saa moja mpaka saa tano pengine mpaka saa sita jioni anaingia saa nane mpaka saa kumi atapata muda wapi wa kutafuta? Sasa kama tutoangalia ustadhi, mwisho wa siku tunakimbiwa na maustadhi, watoto wetu hawasomi kwa sababu ustadhi maisha yake ni magumu, kwa sababu ustadhi wake, ustadhi hawezi kuendesha maisha ya familia yake, yeye mwenyewe anataka kuvaa, mke wake anataka anataka kuvaa, vile vile anataka kula yeye na watoto wake na familia yake. Kwa hiyo yote hayo yanategemeana kwa wazazi ambao waweze kuwafanya mambo hayo na sio kuwaachia tu pia kama watasomesha tu, kwa sababu alhamdulillah sasa hivi ndio maana nikasema wengi, baadhi yao wanatoa na wengine hawatoi. Ukiangalia mfano katika ada, unaweza kuwa una wanafunzi labda tuseme, tuchukue mfano wanafunzi mia lakini katika ule ukusanyaji wa ada ni shilingi elfu moja ni shilingi elfu tatu hasa au elfu mbili kwa mwisho wa mwezi, lakini utashangaa wanatoa watoto hamsini wanatoa watoto thelathini wanatoto hata watoto ishirini wengine wanatoa hasa. Janga, jiulize hawa wengine arobaini au wengine sitini wamekwenda wapi? Au hawana pesa kwa kutumia haya. Ustadhi kapata pesa shilingi elfu ishirini kwa, kwa, kwa mwezi, hiyo elfu ishirini itaweza kumkidhi katika mahitaji yake ya mwezi? Kwa hiyo inatakiwa tukumbuke ya kwamba sisi ambao ni wazazi tunatakiwa kujihimu na tunatakiwa kukumbuka kitu gani tunakifanya au kitu gani tunatakiwa watoto wetu waweze kuwa nacho. Ni kitu gani? Ni elimu. Ni elimu gani? Elimu ambayo imefaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa, kwa mwanadamu. Fadala fadala Adam bil ilm, mwanadamu amefadhilishwa kwa sababu ya kuwa na elimu na sio kuwa na vitu vingine. Kwa elimu ndio mwanadamu akafanya kuwa bora. Kwa hiyo elimu sio elimu tu, bali na wale wanaofundisha elimu na vile vile wanatakiwa kufanya nini? Wanatakiwa kutizama. Inshallah, nafikiri ni hayo. Kama kuna ziada, inshallah tukumbushane. Naam Ustaz, labda kwa wito wa wazazi kuleta wanafunzi wao wakaweza kujipatia elimu, kwa wazazi hao. Kwa jambo hilo, kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha elimu kwa kila mwanadamu, Muislamu mwanamke na Muislamu mwanaume. Kwa hiyo hatusemi kwamba lazima aje aje katika chuo chetu kuweza kusoma popote ambapo atakapokuwa. Chuo chetu kinaitwa amani Amania Islamia, kipo maeneo ya Amani, uwanja wa mpira. Kama atakuwa na uwezo wa kuweza kumleta mtoto wake na akaweza kumchoa kumrudisha kwake, fursa ipo, lakini hatusemi kwamba chuo ndo hichi tu peke yake. Wewe ambaye huna una mtoto wako ambaye hasome, lakini upo karibu na chuo ambacho kipo maeneo yako, basi mpeleke mtoto wako akasome. Mimi sisemi kama najivutia upande wangu kwamba leteni wanafunzi wote kwetu, ah, haiwezekani, kwa sababu kuna wengine hali zao wako mbali, hali zao ni duni. Kwa hiyo wale ambao watahitaji watakuwa na muda, watakuwa na nafasi kwa mtoto wao walete na wale ambao wapo karibu ya maeneo ya maeneo ya amani, alhamdulillah, vivyo tunawakaribisha waweze kuleta watoto wao hapa katika chuo chetu, inshallah tunakaribisha. Asante shukrani. Mpenzi Umejionea amezungumza maneno ya kutosheleza kabisa, wito kwa wazazi, lakini pia changamoto ambazo wanapitia na kukumbusha wazazi ya kwamba hata chuoni pia unatakiwa kulipa kwa ajili ya mwendelezo wa maustazi, lakini pia kwa ajili ya mwendelezo wa watoto wetu. Na mpenzi mtazamaji, tupo na ustadhi naye anaweza kutuelezea kiundani zaidi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. faida ya watazamaji, tunazungumza na nani? Nazungumza na Saidi Ali Othman kutoka madrasatu Amania Islamia na madhumuni ya mahafali haya haswa ni madhumuni gani? Madhumuni hasa ya mahafali ma, madhumuni hasa ya mahafali haya ni kuweza kuhamasisha wazee wengine ambao tuko karibu nao ili kuweza kujiunga nao kujiunga katika madrasa yetu hii. Kwa hiyo alhamdulillah tumeona kwamba walimu kwa kweli wamejitahidi sana katika kufundisha na wanafunzi kwa kweli wamepata faida kubwa sana, na ushahidi hasa leo hii ndio tunaona hapa katika mahafali. Alhamdulillah, kila mwanafunzi anayesimama ili ibada yake anaitoa vizuri tu bila ya kusitasita. Kwa hiyo alhamdulillah, kwa hilo kwanza tunashukuru, na vile vile tunawavutia watu ambao wako nje nao vile vile waweze kujiunga na katika katika chuo chetu hichi ili kiweze kuwa wingi, tuweze kupata faida ya duniani na akhera. isimame hapa mwezi mtukufu wa Ramadhani au imefikia tu hivi? Ah, tulipanga hasa kwamba ifanyike mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya walimu kutayarisha kuwatayarisha wanafunzi wao, wakatuita wazee tukawa tumepanga alhamdulillah, kwamba ifanyike mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ni mwezi ambao umeteremsha Qur'ani. Kwa hiyo inapendeza zaidi kwa tukaweka muda huu kuweza kuweza kusoma inshallah. Naam, Ongea Nasi imekuletea vitu vigeni vinavyoendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nadhani na wewe umejionea mahafali haya yanavyoendelea. Sina mengi ya kuzungumza. Mimi ni mtangazaji wako Mariam Suleiman, nyuma ya kamera ni Asma Ramadhan. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vijavyo.